güzel aydır, asal oydur oylar min tek bir takbir ko'p dur. bu güzel aydır, go'zal oydur oylar min tek bir takbir ko'p dur. Geldi Ramazan, muborak bo'lsin bu an. Ramazan, Ramazan, muborak bo'lsin bu an. ko'p Ramazan O alem bo'lib bino Nozir bo'ldi Qur'on Sajda qilib inson Olamning Allohiga Olamning Allohiga Otam ro'za tutib Onam ro'za tutib Shukr salovatda güzel oyni kutib güzel oyni kutib Bu güzel aydır, oydur Oylar çıraydur Aytib ming takbir Ko'p dur. Bu güzel oydur Oylar chiroydur Aytib ming takbir Ko'p muborakdur Keldi Ramazon Muborak bo'lsin bu on Ramazan Ramazan, mübarek bo'lsin bu an. azal haqqa sano aytib qalbdan duo aytib qalbim qo'rin sochib mehribon Allohga mehribon Allohga qalbda quyosh kulib nur savobga to'lib rahmatingda bo'lib mehribon mehriban mehribon Allohim keldi Ramazon Mübarek bulsun bu an Ramazan Ramazan Mübarek bulsun bu an Geldi Ramazan Mübarek bulsun bu an Ramazan Ramazan Mübarek bulsun bu an